大家好，今天是二零二二年一月一号。首先祝大家新年快乐。我们今天的题目是守护二零二二。开门见山，展望二零二二。我们认为，对于美股的投资者来讲，今年是一个防守而不是一个进取的年度。在今天的视频里呢，聊一下为什么从宏观经济的层面上，今年一定是一个防守的年度。相信很多朋友都听说过一句话，叫一顿操作猛如虎。 涨跌全看美联储这句话说的呢，就是宏观经济政策对于股票市场的一个重要的影响。这个道理在一些特定的年份就特别的正确。 比如说二零二零年，那么由于美联储的无限量的这个 QE 宽松，再加上低利率以及其他央行的这个协同的操作，那么那一年只要你进入股市时间是比较好的，比如说在当年的三月份或者四月份以后，即使你不做太多的研究，一年下来的投资回报实际上都是很好的啊，一年之中会冒出来很多的股神。 那么事情呢，正在潜移默化中发生变化。我们的判断就是，二零二二年就又到了一个宏观经济政策对于金融市场有巨大影响的这么一个时间点。所以现在呢，我们就来捋一下美联储和呃美国财政部的一些经济货币政策的。 变化的时间表。首先呢，本轮的这个宽松可以说是从二零一九年三月份开始。那么那一月的时候，呃，美联储是从加息首次转变成了降息，一直到二零二零年的三月份，疫情爆发以后，呃，美联储一次性的把之前加息的所有的空间几乎都用光了，直接降息到百分之零点二五。那么这是。 一个最重要的宏观经济工具就是利率。那我们再来看货币政策。那么在疫情爆发以后，美联储不光是把利率降成了百分之零点二五，同时在三月十五号开启了无限量的 QE 宽松，这个是货币政策的一个宽松的开始。再有就是财政，那么同样是由于疫情的原因，美国政府当时紧急的推出了一个叫 Care。 法案当时的规模是二点二个 trillion，它的基本内容呢，就是可以说就是给美国人发钱，让他们在家里头待着。那么这个法案呢，中间呢也有也经历了一些延长。那么一直到新的这个拜登政府上台以后，在今年的三月份，啊，又签了一个 ARP 的这么一个法案，叫 American Rescue Plan，呃，叫拯救美国计划。 基本上也是继续给美国人发钱，它的体量呢比之前的 CARE 法案要稍微小一点，是到1.9 T。至此为止，基本上从财政、货币、利率三个主要工具上都已经达到了一个几乎可以说是史无前例的宽松状态。那么接下来呢，就是由于经济的复苏，不管是从联邦政府还是从美联储，就都开始。 考虑怎么能够退出这种极度宽松的政策环境，第一步呢，就是在二零二二零年的四月，当然呢，其实这不是一个准确的日期，而是说呢，它在二零二零年三月降息到零点二五以后，至少没有再继续降息。那么第二步呢，就是财政政策的一个政策退出。 那么这个退出呢，实际上就是在今年的九月三十号。那么这个 ARP 的法案呢，呃，基本上就结束了。那么到这个时间点以后，美国人就不能够因为疫情的原因就待在家里都不工作了。所以这也就代表着财政政策在九月底回到了一个政策的相对中性的一个状态。货币政策的退出呢？ 它的一个标志就是 Q E 的 taper。那么鲍威尔在十一月的会议上宣布的是，呃，美联储会从十二月份开始进行 Q E 的 taper。那么从原来的八十个 billion 的国库券的购买和四十个 billion 的房屋债券的购买，减少到七十和三十五个 billion，也就是说每月。 进行十五个 billon i 的 taper，基本上是瞄着明年六月份所有的 QE 都退出。那么现在有一种说法呢，嗯，美联储也在考虑加速 taper，而达到明年三月份就把所有的 QE 都退出的这么一个政策目标。 那么，在财政、货币和利率三项都已经达到了基本上中性，或者已经开始向中性迈进的这么一个进度上，不出意外的话，那在接下来的2022年，整个宏观的政策会从中性向紧缩完成一个转化。那么第一步呢，我认为就是在三月份。 的一个标志呢，就是这个拜登的这个 BBB 法案。大家都知道，它是从一个三万亿的一个 package，最终现在降到了一点五万亿。它这个法案说是投资于基础设施，但实际上只是有比较少的一部分，有很多的部分实际上是相当于是回馈这个拜登背后的这些金主啊。 不管它最终的这个法案能不能够真正的花到美国的基础设施上，但有一点是肯定的，就是它要加税。相对于二零年和二一年给大家发钱，那么是在向经济体里头注入基础货币。在今年的，不管是三月份还是也可能再晚一点，那么当这个 BBB 法案最终通过的时候，给美国的个人。 和企业加税的时候，也就是从美国的经济体里面抽出来基础货币，那么实际上就达到了一个紧缩的效果。在这个财政紧缩步骤实施完了以后，现在也有一些消息认为美联储会在明年三月份加息。那么不管是三月份还是六月份，大概其那么当第一次加息开始之后，也就意味着整个美联储从。 降息周期转换到了加息周期，也就完成了利率紧缩的开始。加息的下一步，那么货币政策基本上是这样：首先呢，要 taper，把这个 QE 呢这个水龙头先关掉。等 taper 完了以后，就是把所有的 QE 都停了以后，美联储会开始加息。那么在加息一段时间以后，会开始缩表。那么根据历史的经验呢？ 美联储一般会在加息以后的九个月到十二个月以后就会开始缩表，因为这个也是合理的。加息呢会导致所有借款方的利息支出的一个增加。呃，美联储开始加息了一段时间，比如说一年九个月到一年的时间以后，那么美联储资产负债表上的那些。 债务的利息就会快速的增长，所以这就是为什么在加息以后的一段时间里头，美联储一定会开始缩表的一个原因。但是另外一个原因呢，也是它缩表呢，就被下一次货币宽松腾出必要的空间。呃，假如说今年呃美联储在三月份加息，然后九个月以后十二月开始缩表，那么基本上。 财政、货币、利率三大政策都会在二零二二年开始紧缩，那么美股市场会是怎么样一个反应呢？那相信有一些朋友可能，呃，心里头会有一个问题，那么在加息以后，会不会美股就崩盘了呢？那么根据过去的历史来讲呢，那么一般来说，在美国加息以后的一年到两年之内。 基本上美股还是在继续上涨的，但是呢，它上涨的速度是不可能太快的，因为毕竟是一个紧缩的环境。当然，它也不会崩盘，因为道理很简单：如果真的股市崩盘的话，那美联储就不会继续加息了。那么，它既然能够继续按照原来的计划加息，就是它至少有这个信心，股市不会崩盘。 一开始呢，确实也不会有这个问题，因为毕竟嘛，从零点百分之零点二五开始，这是一个几乎是零的一个利率啊。那么即使你每一次加个零点二五，加过几次以后，还也就刚到百分之一，还是一个比较低的水平。所以呢，美股加息不会直接造成美股的崩盘，但是会对一些板块造成超过其他板块的更大的影响。那今天就聊到这儿。 谢谢大家。